छाता धारा हे देवरा ऐसा ने सुंदर खोपाया मर भीग गिलाई ना छाता धारा हे देवरा ऐसा ने सुंदर सरिया मर भीग गिलाई ना छाता धारा देवरा ऐसा ने सुंदर खोपाया मर भीग गिलाई ना रीमी झीमी पानी अब रस गिलाई सुगलैना ऐसन सुंदर साड़ी अमर भीग गलैना छाता धारा है देवरा ऐसन सुंदर खोपा अमर भीग गलैना মধ্যে দেখলি মাগুর মাছানা মাছ মধ্যে দেখলি মাগুর মাছানা এরম বিনা পানিয়ে মাছ গোড় খেলে না ছাতা ধর হে দেওরা এসন সুন্দর শাড়ি আমার ভিগ গুলাই না Thank you. মধ্যে দেখো লিপি পয়লি গাছানা গাছা মধ্যে দেখো লিপি পয়লি গাছানা এরম বিনা বাতাসে পিপল পাত লড়ে না ছাতা ধর হে দেওরা এসন সুন্দর খুব অমর ভিগ গিলই না দেখলি টাঙ্গিল ঘোড়া না ঘোড়া মধ্যে দেখলি টাঙ্গিল ঘোড়া না এরম বিনা চাপুকে ঘোড়া দৌড় মারে না ছাতা ধর হে দেওরা ऐसन सुंदर साड़ी अमर भीग गिलै ना ऐसन सुंदर खोपा अमर भीग गिलैना छाता धर देवरा सुंदर साड़ी और भीग गिलई छाता हे देवरा ऐसन सुंदर साड़ी अमर भीग गिलई छाता धोरो हे देवरा ऐसन सुंदर खूब अमर भीग गिलई छाता धोरो हे देवरा ऐसन सुंदर साड़ी अमर भीग गिलैना छाता धर हे देवरा ऐसन सुंदर खोपा अमर भीग